ĉe la uh, malsanulejo denove um, kaj baldaŭ mi eniros denove. Ŝajnas <laughs> kvazaŭ mi simple ripetas tion kion mi faris dum la unua tago. So bro, how do you feel? Yeah, alive. Alive? Shit. <laughs> Come on, say something funny. Uh, Come on man, was. the cunts be bored of you. You're in hospital, you're not dying. You're still an ugly fuck. Yeah, that's true. <laughs> Actually, I think I'm uglier. <laughs> you look like a fucking Wookie at the moment. you look like my fucking twin, except I got an orange beard. And I'm better looking. You forgot that bit. What story are you going to make up about your arm? You're going to tell them that you're like in a war or some shit? No. When you go to the pub and pick up girls? No. Come on, man, you got to think of something. Tell them you're fighting the Kraken. <laughs> See you later. Cool. next one. Keep positive, mate. I will. You have to. Work on those rap rhymes. Yeah. Do mi just vidis mi fraton, kai la la kirurgoi, la apogiloi en la ostoi de lia braco infectigis, kai nun ili devas anstatawi um, la apogiloi de novai apogiloi. Do, tio estes ne terura fero, set ancao ne estes bona fero. La trafico nun ne movigas, shainas ke estes accidento antau ni. I could just be there. Oh, there's a lot of road, eh? Way out in Oh, fucking hell. Went up. Kai oh, ne forgesu estu sekure ĉi noviare. Mi volas montri al vi la riveron apud nia domo, sed unue mi devas malsupren iri tien. <laughs> to estos ege malfacila, mi credas. Oh, fek! Fek! Oh! <clears throat> mi devas... Oh, ne portis la giustain shuoin por ci tio. <clears throat> oh, fek! Oh, fek! Oh, fek! Oh, yes! Mi vivas! Cis nun! Do jen digo apud nia domo, um, la aquo estas tre malpura. Uh, mi ne tute scias kial, sed mi supposas che gi estas tio malpura pro la facto che se vi idus kelkain hodoin tiu direkten, um, vi trovos la locon kie oni dehacas arboin kai fossigas ilin per la rivedo. Do, um, tio verŝajne estas la ĉefa kialo por kial la akvo estas tiel malpura. Uh, mi credas che fishoi ne in sentitu aquo sed mine tutte certas pretio am um, crocodilo et certe ne loja sentiti in Tasmania nu almeno mi credas che ne ili ne loja sentie e ble mi simple ne staros tie Do nun mi estas hejme, am kai mi volas eh, preparoli novan ideon de la institucio fina venko sed anto mi faros tion mi simple vos dedike la moskvitoi. Jam komencas veni do mi devas daure sencese movigi au ili mordos min. Do la ideo estas nu Anue, mi devas diri, kio estas la institucio venko? Do, gi simple estas grupo da homoi, kiwi celas uzi novain mercatain metodoin per pli bone disvastigi Esperanton, kai ili kun laboras kun teo, kai mi kun laboras kun ili, do tio estas bona flanka efiko, um, sed nun mi volas presenti al vi ilian novan ideon. La ideo estas ke ni ciui uzu per Facebooko kai Twittero nur tiui du sistemoi, la crad votoin um, ideo por Esperanto. Mi metos gin ci tie por vi. Um, kaj per tiuj kradvotoj ni simple proponu novajn ideojn por pli bone disvastigi Esperanton pli bone... Eh, au por pli bone um, instrui Esperanton, au simple por pli bonigi Esperantujon mem. Mago magu gin quaso gi estas granda mensa reta mapo al kiu ciui povas proponi novain ideoin. Um, sed yes, mi, mi simple vos presenti tion, um, mi esperas ke vi povas pato preni la kampanjo jam komenciĝas mi kredas eble post kelkaj horoj um, post ĉi tiu filmeto la aŭŝutado de ĉi tiu filmeto sed jes uzu la krad voton ideo por Esperanto kaj um, simple proponu viajn ideojn se vi estas unu el tiaj homoj kiuj volas pli bonigi Esperantujon mem um, jen via ŝanco por prezenti viajn ideojn ĉar mi pensas ke mi forgesis diri um, la estra anoi de Teo kai ankaŭ la institucio Finevenko legos cion kai compilos gin kai eble poste el tio stadigios nova iniziato minestia sed mi pensas ke gi simple es bona maniero por presenti nia in ideo in chara ofte homo simple diras kion ne niu fadis chi tion gi play bona ideo en la tuta mondo kai nun es es vie chanso do faru gin uzu la kradvoton ideo por esperanto Do, se vi shatis ci filmeton, shatu gin disco gin abonu mian an kanalon se vi an ne abonis, ka mi vidus vin ciuen en la venonta filmo. Kai se vi ne estos tie, mi mangigos vin al mia frato. <laughs>